der Tür stehen rund tausend Mann. Mm. Bitches gibt keinen Kuss auf die Hand. Mm. Nur Fotos plus Autogramm. Yeah. Easy, easy, tamam, tamam. Mhm. Immer rufen die Kunden mich an. Mhm. Und sie bringen mich um den Verstand. Heute schreit es 100 Gramm. Mhm. Nur sie bringen, tamam, tamam. Hab eine Mali. Rock, rock your Bali. Durch die Stadt im Ferrari mit Kachbass und Barbies zu einer 80er Party. თვამეთ ვასამუტალიო შნაფსობა გადიცუნა აღწიგა ფათი